Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, pas soleil. 这个是全台第一百名以内塔抗轿车的礼物，我来组装它了哦。谢谢老师。嗯，嗯。 这个是它的内装，很精致哦。这个是它的底盘，这是它的外壳。 这个就是它的成品哦。